විශිෂ්ටත්වය යළි යළි තහවුරු කරමින් ස්ලිම් කැන්ට ජනතා සම්මාන උළෙලේදී හිරුට සම්මාන රැසක්. වසරේ විශිෂ්ටතම ප්‍රවෘති සපයන්නාත් හිරු. දෙදහස් විසිතුන ස්ලිම් කැන්ටා ජනතා සම්මාන් උළෙල අති උත්කර්ශවත් අන්දමින් ඊයේ රාත්‍රයේදී පැවැත්තුනේ කොළඹදී. to the Slim Kent Health People's Awards. Rights. වසරේ විශිෂ්ටතම ගුවන් විදුලි නාලිකාව ලෙස හිරු FM යළිත් වරක් ජනතා සම්මානයට පාත්‍ර වුණා. People's Radio Station of the Year. Thank you, Annamallan. Radio Station of the Year. කවුද? ජනතාවගේ ස්ටේෂන් එක මොකද්ද? සියලු දෙනාටම එහෙම නැත්නම් සියල්ලටම ඉහළින් ඉන්න. සියල්ලටම ඉහළින් ඉන්නකොට සියලු දේ දකින්න. කවුද? It is Hiru FM. Congratulations, Hiru FM. අපුඩිය, තුදුබී. වසරේ විශිෂ්ටතම ගුවන් විදුලි වැඩසටහන ලෙස සම්මාන ලැබුවේ හිරු FM Breakfast Drive DJ Ara and Pesbara වැඩසටහනයි. Simkanta People's Radio Program of the Year. පුංචි ලෝකයක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ උදේ 7 ඉඳලා රිප් කේජ් එකේ ඉල්ල ඉල්ල ඇට කැඩෙනකන් hina වෙන්න පුළුවන්. right මේක අහනකම්. ඉල්ල ඇට කැඩෙනකන් hina වෙන්න පුළුවන්. Breakfast Drive එක මොකක්ද? DJ Ara Pastora, Then up with everybody. Congratulations, Next. DJ Ara Pastora. Congratulations, Nim Kenta People's Radio Program of the Year, DJ Ara Paspera. Get it louder, get it louder. වසරේ තාරුන්නේ නාලිකාව ලෙස ජනතා සම්මානයට පාත්‍ර වුණේ ෂායිෆම් ගුවන් විදුලියයි. Your Choice Radio Station of the Year. මහ ජනතාව කියලා තියන්නේ channel එක දුකේදිත් ඉන්න ඕන සැපේදිත් ඉන්න ඕන කියලා. ෂා. හොඳ ෂා පුරිය දෙන්නකෝ. Congratulations ෂා FM. ෂා FM. වසරේ විශිෂ්ටතම දමිල ගුවන් විදුලි නාලිකාව ලෙසින් සම්මානයට පාත්‍ර වුණේ හිරු FM හි සහෝදර නාලිකාවක් වන සූරියන් FM. People's Tamil radio station of the year. The winner is Suryan FM. Suryan FM, you're the winner. Who is? Congratulations, Suryan FM. වසරේ විශිෂ්ටතම ප්‍රවෘත්ති සපයන්නා ලෙස හිරු නිවුස් පස්වැනි වරටත් ජනතා සම්මානයට පාත්‍ර වුණේ. ජනතාව හිරු වෙත තැබූ විශ්වසනීයත්වය එලෙසම ආරක්ෂා කරමින්. දැන් ඉතින් ටෙලිවිෂන් අලුත් කරන කාලේ. කවුද? Hero TV. Congratulations Hero TV. Simkanta People's News Provider of the Year. Wow, wow, wow. Join us. When I was young, all I get is wild dust. ජනතාවාදී ජනමාධ්‍ය මෙහෙවරක නිරතවෙමින් හිරු ප්‍රවෘති මෙතෙක්කා ගමන් මගේදී විශිෂ්ටත්වය වෙනුවෙන් සම්මානට පාත්‍ර වූ අවස්ථාවන් බොහෝමයි. ඒ නොබියව සහ පළමුුව සත්‍ය වෙනුවෙන් පෙනී සිටිමින් ප්‍රේක්ෂක හදවත් තුළ සනිටුහන් කළ නොමැකෙන සටහන් හේතුවෙන් බවට සැකයක් නැහැ. අති නවීන තාක්ෂණයද මුසුකර ගනිමින් හිරු ප්‍රවෘත්ති දිනෙන් දින නැවුම් ප්‍රවෘතිමය වටනාකම් ඔබ වෙත සමීප කරන්නේ ජනමාධ්‍යක වගකීම සහ යුතුකම අප මැනවින් හඳුනාගෙන සිරෙන බැවිනුයි. ස්ලිම් කැන්ට ජනතා සම්මානය මෙවරත් ජනතා මනාපයෙන් සවිමත්ව. හිරු ප්‍රවෘත්ති වෙත හිමිවන්නේද එකී විශිෂ්ටත්වයට ප්‍රේක්ෂක ඔබ වෙතින් හිමිවන විශ්වසනීය ප්‍රතිචාරය හේතුවෙන් එලෙසින් මෙරට ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය මාධ්‍ය කලාව නවමානයකට ඔසවා තැබූ හිරු වෙත තැබූ විශ්වාසය සහ බැඳීම වෙනුවෙන් සුවහසක් ප්‍රේක්ෂක ඔබට හිරු අපේ ප්‍රනාමය.